Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya Abang Studioto yang berada di Kota Jakarta. Wah, kita makan nih, makan nih. Tuh, nasi sama ikan asin. Ya, ikan asin sama orek tempe dicabein sama terong sama terong dicampur. Uh, enak nih, enak nih, enak, enak. Yuk kita makan, nih, kita makan. Ini minumnya, minumnya. Uh, bintang segalanya. Enak ya bintang. Uh, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima tanah ukin ada benar. Ya. Makan dulu, makan dulu yuk, makan. Kita cobain dulu. Hmm. Enak. Nah, makan, makan. Ikan asin kita marek tempe oh uh, eh, yummy Thank you. by 96 Record Remix